လူဖြစ်နေတာရောက်နေကောင်းလာတဲ့တက်ကြီးတကယ်မတကယ်မတကယ်မတကယ်ကောင်းလာတဲ့တက်ကြီးအေးဦးကြီးရှိသေးရရှိသေးရရှိသေးရရှိသေးရလေပေါ်မှာတော့လေပေါ်လာခုံပြနေတယ်ဟုတ်မယ်ကြည်ုံတော့ပြီး ရှိဘေးမှာပါလားမသိဘူးဝေးခေဘလောက်လဲဒီကောင်ကျွန်တော်မသိဘူးလေဗျာဒါကျွန်တော်ဆော့ဆော့ထားတယ်ကောင်းမဟုတ်သူများဆော့ထားတယ်ဆော့အခုမှကျွန်တော်ဝယ်ထားဒါအခုမှဒီနေ့မှကျွန်တော်စဆော့ကင်မူချီလောက်ပြရတာကြီး50ဗျာလေးရတယ်လေးရတယ်ပိတ်လေးရတယ်ဟာမိတာလေဘလို့ဟာဟာလို့ဟာဟာလို့ဘလို့ပါ Oh my god အဲ့လိုရှိရရှိုးလားခေကောက်ရှိ အာအောက်ကိုသွားလို့ရတာအောက်တဲကို၄ယောက်လောက်ပဲနိုင်သွားပါအောင်လို့သွားပါမမင်သွားပါလားဟုတ်ပြီမမင်သွားပါလားအောက်တဲအောက်တဲ၄ယောက်တင်နေတာမင်းတင်နေလားမင်းတင်နေလားမင်းမတင်နေ၄ယောက်မကမ်းမွေးတောင်းနေပြီရုပ်ကြီးကမိုက်တယ်ပြက်တက်ရင်မိုက်တယ်ပြက်တက်ရင်မိုက်တယ်တိုက်လာပြီဒီလိုတိုက်လာတာ fire, bro. Pretty fire. Don't shoot. Don't, don't. Don't fucking aim me, bro. You You You're Nó con, nó con, nó con, nó con. Thì chứ mà nó con nó. Thì chứ mà nó con nó tối không? Lá ba là lá ba thì bắt lá ba là. Tiêu với là, tiêu với là, tiêu với là, ngáp con tiêu với là. Lại lại lại. Này đâu. Rồi mà bôi phê. Olay dit. Olay dit phê. Lấy cái, lấy cái, lấy cái, lấy cái, lấy cái, lấy cái, lấy cái, lấy cái, lấy cái, lấy cái, lấy cái. Nêu nêu nêu nêu nêu. ။မောင်းလိုက်တဲ့ဘဲ။ဟာရ။ Dagi di bawah, di bawah, di bawah. Ah, kon. Ni apa dulu? Ah, no. Ain tawar dia. Yeah. ဟိုကောင်ကနှစ်ယောက်လုံးအိမ်ကြီးကငါတို့နှစ်ယောက်လုံးတူတူဖြစ်နေတာနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကိုယ်ဟိုဘက်ကလည်းလက်ထောက်တယ်ငါ့ကိုကွာရောက်ပြီကောင်းလာတဲ့တက်ကြီးတကယ်မတကယ်မကောတကယ်မကောကောင်းလာတဲ့တက်ကြီးအေဦးကြီးပို့ပို့တက်ကြီးဟိုဘက်မှာတက်ပို့ပို့ဟိုဘက်မှာတက်ကွက်တက်ကွက်မို့တက်ရပြန်သွားလိုက်ကွပြန်သွားလိုက်တက်ကွက်ပြီးပြီလားဒီမှာငါပေါင်မဲကြံတော့ ပြန်ခဲ့ว่าမင်းလည်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့ပြန်တော့ပြန်မပြန်ခဲ့ว่าပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်လုံးဝ one man one man show ပြရ one man show တာကီရဲ့လုံးဝ one man show one man show တာကီစီတော့ပြောစီလာခဲ့ပါလားအာဟိုတော့ပြစ်ပြီကွာအဲ့တော့တေတော့ပေါ့ကွာမင်းတို့ကလေဒီဘက်မှာနှစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တယောက်တည်းရိတ်နေပါတယ်ဆိုမှလည်းဒီ ပြီးပါပဲမင်းကြီးကောင်တွေကလာပြစ်နေတယ်လာခုံပြနေတယ်ဟုတ်မယ်ကြည်ုံတော့ပြီးတော့တက်ပါလာရိုက်သွားလိုက်တော့ဟိုမှာအော်တေတော့မဟုတ်ကွာပါလို့ပါဟာကြည်ုံဗျာကျွန်တော်ရိတ်နေတာ၄ယောက်အမေဘယ်နှယောက်တယောက်နှစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့တယောက်တည်းပြစ်နေတာဟုတ်အခုဗျာဗျာသိအာအဲ့နမီနဲ့ပြစ်နေရဘာလို့ကျွန်တော်တော့ရတော့ အဲ့တကောင်မဲကြံတော့တာငါတတ်လိုက်ရင်ရနေပြီဟိုဘက်ကလှမ်းပစ်တယ်တဲ့အဲအဲကောင်ဟွာကြီးရုပ်ကြီးနေရငါပုံမှန်ရဟွာနဲ့တက်တာဟွာနဲ့တက်ခဲ့တာဟိုတက်သွားပြီတက်သွားပြီဘောတက်ခဲ့တာဟွာနဲ့ဘောလုံးနဲ့တက်နေပြီကျွန်တော်ကားစကင်ထည့်ရအောင်ပဲတိလားကျွန်တော်ကားစကင်ထည့်ရအောင်နိုင်တော့ပြီလားအကိဗီဇာနဲ့ပဲလားဟုတ်တယ်လို့ပြောကိုကိုဗီဇာနဲ့ပဲခင်ဗျာဟောခဏလေးခေါင်းတော့တော့တော့ရ 셔라 어셔라 어셔라 어셔라 비자네 여기 저대 저대 똥을 쟤네 베이 너 똥을 쟤네야 너 매매 지요 나가 매 쟤나 쟤나 막 똥구가 땀마 이지 이지 어 베이요 쟤네 짜와 짜와 얘나 얘나 얘나 cao là cao là cao cao là to gì mày to gì mày sai vào no no no no no no no no ရှိသေးရရှိသေးရရှိသေးရရှိသေးရလေပေါ်မှာတော့လေပေါ်မှာတော့တစ်ကောင်လုံးတော့တစ်ကောင်လုံးတော့အာကောင်းလိုက်တာဟေးအကြီးအေယူကြီးပဲလေအေယူကြီးပဲလေအေယူကြီးလေအေယူကြီးနဲ့စပရီယာနော်ဟုတ်ရင်တွေ့ပြီလာလာလာလာမရှာနဲ့မရှာနဲ့မရှာနဲ့လာမရှာနဲ့ဒရိုင်းကျုံးမယ် plane ကျုံးမယ်ဘာမှရှာမနေနဲ့ SMS ကိုကိုင်ကြည့်တယ် SMS SMS တို့ကျွန်တော်မရ SMS တို့ SMS တို့ 야야야야야야야 오케이 여기 어허 어허 야야야야야 동진이가 바이 이놈아 야 석고지 요하 아야 나라이다 야 오마이갓 홀로 걸버지마 왜다 왜 리베야 마이나 ကြည့်ကြည့်ပေးဦးလေကောင်းကြီးဟာမချတာလေ Watch out ဟာဟိုမှာချတာလေတဲ့ပဝေသနီတွားချနေတယ်ဒီဘဲက ನೋಡ್ಸ್ಕೋ ನೋಡ್ಸ್ಕೋ हे पाएगा हां हे पाएगा 100 mà vậy lúc hết phải à cả rồi chú chồng chú chồng ờ, con mổ à. đi la la la la la la bà cả đi cả mà bà đây cả nộp nộp nhà mình làm bao nhiêu đi lúc này đi chơi đi cả mà bà cả bao lại nào mà ở đây ô ô ô à, nó sẽ nó sẽ có nó chưa oh my god Hãy subscribe cho kênh ကောင်းကောင်းမင်္ဂလာတာကြီးတယ်တူရလေးမင်္ဂလာပါဗျာဟိုတိုင်းမောနေတာအဝဝဝရောပါဗျာတက်ကြီးဘတ်ဆိုပြတ်သွားတာအဲ့ဒါ Facebook ကအဲ့တော့တက်တာတော့အဲ့လိုပြီးတော့ line ကြတာပေါ့ဆိုရက်သွားတယ်အဲ့လိုင်တဲတိုက်กว่าอ่าရှိတယ်ရှိတယ်มาร์ก the location. Yeah. No, I know, I know, I know, I know. Veio, veio, veio. Nhanh, nhanh. À, ya, hu, ei, nó mày ya. Cái cái gì vậy, nó. Mèo này, bị bị bị bị bị. Mày khá là, mày khá là, mày khá là. À, Bonnie. Đi rồi, đi rồi. Ai nè, nó. Nó mới chạy rồi. Ei, nó 야비야 이만 하 맞아 비 맞아 비아 라마 사가 봐 라마 썸 샤오 오 꼬르다 와 웨이베 cô ấy cô ấy cô ấy rồi thì là cô ấy Yo, ai mà nói được không? Cô ấy là cô ấy là cô ấy là mới bị là cô ờ, ấy. À, quay rồi. Cô ấy à, mới bị là. ra về ra về à, I got supplies. oh god này để mega đi. Rồi, ông ông ông cơ. Đây đây. lại cái tà ghi vào qua nó còn luôn. Cái mà gì để chụp, yếu gì cái mà gì để chụp. Bỏ cái phần rồi à? 你挠我吧，你挠你挠我吧，你挠我吧，别你挠我吧，别挠，来来来来来。没光的，没弄没光的，有些有些别吧，第一吧，还是有点光。挠的口上挠。快挠啊！啊哪里？这抖啊这抖。东北东北。但没有没有进来。哦。哎，来一挂，给你一挂。đi này đi. Mark the location. Đi này còn được, đi còn được.

ငါတော့ကြည့်ရမယ်ငါရှိနေမကကြီးမကဒီကြ73အောင်ကျန်နေရရတယ်ကျွန်တော်မြင်ပဲတယ်မြင်ရခါလေးပါဒီနားပဲဒီနားပဲကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာရှိတယ်မြင်ရပါဒီနောက်ကနေလာမှကြောက်တော့နောက်တော့မရှိတော့ပါဘူးအားတော့ကြီးစုံတော့မရှိတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါမေးအဲ့ဒါမေးအနောက်နည်းနည်းချက်ထားအောင်နော်အဲ့အဲ့ရကောင်အချောင်ပြီးတော့ငါလည်းမြင်ရောတွားနေထပ်မပြစ်တော့အဲ့ဒါအတန်တန်ကြားနေရတယ်အဲ့ရကောင်အချောင်ပြီးတော့ သူ့နေရာလဲတိရောခရုံးကထွက်မပြစ်တော့ပဲကောင်လူလေလူလေအောင်လူလေအောင်လူလေလူလေလူလေလူလေပတ်ကလူလေပတ်ကလူလေပတ်ကအောင်လူလေပတ်ကအေးတို့ကောင်ဟောတကယ်လူလေဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာခေါင်းလေးထွက်အဲငါနဲ့ချောင်းလာတယ်ကောင်ကမုတ်စိမုတ်မုတ်စိနေပြီကျွန်တော်လည်းချောင်းနေရအဲအဲ့မှာမှာ error ကြီးကွာ error ကြီးတို့ပြင်းနေတော့မပြင်းနဲ့ရအောင်မပြင်းနဲ့ရအောင်ဘက်ကကြီးကုန်နဲ့ကြီးပြင်းနဲ့ရအောင်တော်ပြီကြီးကုန်နဲ့ကြီးကုန်နဲ့မပြင်းနဲ့မပြင်းနဲ့အဲ့အဲ့ဂုံးနေရအဲ့ဂုံးဆောင်နေရဆောင်းအဲ error ကြီးဟိုးတယ်ဟုတ်ကြီး ဟာတော့ကဘေးကလမ်းပြည့်နေပြန်ပြီဒီကဆိုမမြင်ရဘူးဒီကဆိုအေးလာရောအေးကိုကြည့်မယ်ဟိုအကောင်တွေဟိုဘက်ကလည်းပြည့်နေအကောင်တွေဟိုဘက်ကပြည့်နေအကောင်တွေဟိုဘက်ကပြည့်နေတာအကောင်တွေဟိုဘက်ရန်ကောင်တွေပြည့်နေတာထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ဒီမဒီမအေးမအေးမအေးကုန်းကုန်းလေးနောက်ကုန်းလေးနောက်ောက်ပြီးရဒီဒီကြောက်ပေါ်တော့ Marked a location. Tiếp bên nào, tiếp nào. Dòng này, đâu này, đâu này, dòng này. Nó có, nó có, nó có. Nó mà. Nó mà ca, nó mà ca, ca, ca, ca, ca. Có đây mà ca, có đây mà ca. Có chỗ, có chỗ. Nice, nice, nice, nice, nice. Có, có. ဦးစိန်နဲ့ပါအဲ့ဒါအဲ့ဆိုဒီဘောအရန်ကောင်တွေကရှီငါတို့၄ယောက်ကြံမယ်နောက်ထပ်၅ယောက်ကြံမယ်နှစ်ဖွဲ့ကြံပါတစ်ဖွဲ့တည်းမဟုတ်နှစ်ဖွဲ့ကြံ I've located the next play zone Hello ဆိုယူရရှိဘောပါမှာဘောပါမှာလည်းရှိဟောဟောဘယ်လာပြင်လားအဲ့ကောင်ဒီတောင်ဆုံးကပြင် Watch out အဲ့ဒီနောက်မှာဒီဒီနောက်မှာလည်းရအောင်ပါအဲ့ပါတိလာတိလာဆောင်းမဒီပလာပလာပလာဒီအောင်ပလာပါ Watch out sao đúng không phát lại phát lại phát lại phát lại rồi dạ dạ dạ dạ dạ dạ xong bài đâu à đúng là xong bài tôi bị tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi nó có bắt nó có bắt là đi đi đi đi thay thay thay thay dạ chị bà biểu chết chị bà là ai bà biểu chị bà là chị có này đây nice quá có dạ, này có mấy chết nếu mà nếu mà bố bố bố Ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời Watch out. Yo, yo, yo. Get out, get out. Number 3, get out. Maga. Maga, get me out. တွေ့ပြနေလို့ဟာ Nice. ခေါင်းရခေါင်းရခေါင်းရတာပဲခေါင်းရမင်းမင်းကပြောနေလက်ပြုတ်လာပြောနေခေါင်းရမှာကိုယ်ကငါတွေးပြနေရချက်သွားမယ်အဲ့ကြောင့်လမ်းပြစ်လိုက်တာချစ်ကဲအကောင့်တက်တဲ့ပထမဆုံးချစ်ကဲပေါ့နော် ရအပါအမန်အကြည့်ပြပြောလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမိင်္ဂလာကြပါနော်အားလုံးပဲအပွားပါကို18 18 24တင်ကြီးဟုတ်တယ်24ကဲကျွန်တော်မီလီအင်းကြီးနဲ့တောင်းဆိုကြောဒီတစ်ပတ်အေးဟွာဟွာနဲ့ကြီးကဲဆိုဆိုကြောမီလီအင်းကြီးတောင်းဆိုပါမီလီအင်းကြီးဆိုမယ်